Essa é a 14 vez que gravo essa entrada. É a 15 vez que gravo essa entrada. Eu já estou já com a bola inchada. Assim que nada, vamos de frente. Olha que tal, como te va? Essa é a 16 vez que hago essa entrada. Take 45. E agora sim, agora sim, a última vez que gravo. Vamos. Solta a vinhetita aí, vai. Dale, solta essa vinheta. Empezamos algo esa mierda. Hola, ¿qué tal? ¿Estás? Muy buenas. Hoy voy a empezar una serie de videos sobre Darktable, un editor de fotos gratuito, una excelente alternativa a Lightroom, a Capture One. Así que empecemos. La última vez que grabo. ¿Cómo te va? ¿Está bien? Qué bueno, excelente. Yo vengo acá hoy para... Qué bueno. Entonces una vez abierto el table esa será la área de trabajo que vamos a ver, ¿no? Entonces tengo la versión 3.0.1. Entonces ese editor se actualiza bastante, ¿sí? está bien activo, Entonces Ele está dividido em três partes acá. Duas partes principais, né? mesa de luz e quarto escuro. E acá tem outro que vamos ver mais adelante. Então, nesse, nesse vídeo eu quero enfocar-me na mesa de luz. Vou repassar acá um pouco de cada módulo. Então, Primeiro vou ir na preferências, configura, poder configurar o idioma, né? No meu caso espanhol. Acá posso cambiar o tema. Eu prefiro dar Table. E as demás configurações eu básicamente não muevo, deixo como está acá hay más opciones entonces acá abajo tenemos una línea de tiempo con ele marca como um gráfico de, de nossa atividade não? com esse editor. Então, por exemplo, acá eu tenho 2019 muita mais atividade do que os outros anos. Então, empecemos com importar. Acá posso bordar tanto na imagem quanto na carpeta. Também posso conectar minha câmera, pero tem câmeras específicas que aceita e outras não. No meu caso, eu já tenho uma Nikon 3400 e, e não aceita. E eu não, não he investigado muito isso, porque eu uso outro programa para para conectar minha câmera com a computadora. Né? Então vou importar na carpeta para que vejam como queda. E ele empieza a importar, né? acaba. Então, o que eu queria, eu queria mais destacar mesmo de, de la mesa de luz, que é algo que me gusta, né? é essa ordenação, assim, essa ordem que ele põe. Né? É, acá eu puedo poner quantas fotos eu quero em la, em la fila. Né? então Entonces pôr poner fotos por, por fila ou menos. Né? Outro nesta 1, o 4 arquivo, 5, quanto eu quiser. Né? Então, acá essas setitas eu posso reco recorrer essas colunas. E acá eu tenho como se fosse uma hoja de contato, ¿no? Então, vou deixar com três fotos por exemplo. Então acá tenho como, como se fosse a minha honra de contato. E acá eu tenho um sistema de classificação. Né? Então antes de começar a editar, eu posso selecionar previamente as fotos que eu quero editar. Né? Acá eu tenho como ordená-las por nome, incluso por as cores que vou marcar. Né? Então, a mim a mí me gusta clasificar por colores. ¿no? Yo selecciono, básicamente yo selecciono un color las fotos que quiero editar. Então, acá abajo yo puedo tanto cliquear, pero hay las teclas F ponen el color. ¿no? Entonces, F1, F2, F3, F4, F5 e F6 e F5, né? E se eu pressiono de novo, ela borra os colores, né? Tu também pode classificar com estrelas, como, como queira, né? Então, eu, por exemplo, classifico com colores, acá marco as que quero e, e acá, por exemplo, eu posso ordenar com marcas de color. Então, todas as minhas fotos com essa marca, ela pulsou. Ele, editor me, me ordena. Então, em momento de de editar pode ser uma opção. Aqui tá um pouco lento isso. ¿Vale? Entonces, es algo que me gusta mucho de Darktable. Creo que en Lightroom también tiene, ¿no? me acuerdo. Ah, y, y, bueno, los otros, los otros modelos. Acá tengo como las carpetas que he accesado recientemente, si no me queda muy largo el video. Colecciones recientes. Acá tengo información de la imagen, entonces si yo selecciono una imagen, acá solo de pasar el cursor ya va cambiando las informaciones, ¿no? marca las fechas, todo de cada imagen. Ah, Acá tengo como selecionar todo. Isso é bueno para o momento de exportar. Um, que mais? Puedo, uma imagem selecionada, puedo duplicá-la. Então, para que eu posso duplicar uma imagem, por exemplo? Porque às vezes eu, yo por exemplo às vezes prefiro editar uma imagem e deixar a outra como cruda, um para, não sei, para, se não me gusta vou vuelvo a la original o que seja. Tanto pode duplicar, copiar, eliminar, etc. Acá tiene el historial de acciones, o sea, todo lo que tú has hecho en una foto estilos, yo voy a hablar en otro video, pero es é una buena opción. Assim. ¿sí? No voy a entrar en él ahora, pero más adelante voy a hacer un video solo para cómo crear estilos. ¿sí? Assim. Metadatos, yo tengo acá, yo puedo poner... Yo dejo solo el autor, ¿no? Né? entonces se queda salvado en la foto, en, sus, en su metadato. ¿no? Né? Poder llenar acá derechos, etc etiquetado, pode ser etiquetado é. eu não, não uso isso na realidade já é etiquetado tampouco já etiquetado é para ubicação em mapa GPS assim e acá exportar então eu posso selecionar a carpeta de onde eu queira salvar minha foto, guardar. Tenho essas opções aqui de arquivo em disco, etc. Acá a forma, a forma, o formato do arquivo em JP, JPG, JPG, JPG 2000, 12 bits, uh, ah, PNG, TIFF. Uh, ah, puedo elegir la calidad, ¿no? Então depende se tu vai uma foto de para Instagram, então 90 de qualidade tá buena, para que não quede muito pesada. Né? Depende de, de para que queira. Nada. Acá tu também pode elegir o tamanho. Eu, por lo general não cambio muito essas coisas acá. Hago mucho acá, depende de lo que quieras, si yo quiero imprimir, si yo quiero... ¿No? Né? y selecciono la foto o las fotos que quiero. También puedo seleccionar con control, presiono el control y selecciono y doy exportar. ¿no? voy a dar acá, pero eso. Y eso de mesa de luz, como una general, así más que nada quisiera mostrar esa interfase, el estilo, ¿no? esa área de trabajo. que é bem limpia, organizada. A mim me gusta muito assim. Eu eh, não tenho, eu já he usado Lightroom, já he usado Capture One antes. E deixar de usar por basicamente por não poder comprá-los assim. Pero me vem funcionando bem Darktable. Então, no próximo vídeo vou entrar mais a detalhe al cuarto oscuro. Así que acá terminamos. Hasta pronto, hasta luego. De like ahí, suscribe y vamos, ayuda ahí por eso. ahí